Il ne reste presque plus rien de cette époque glorieuse d'autrefois. Seulement quelques vestiges désuets et poussiéreux, chargés de souvenirs oubliés. Dernier témoin de cette journée fatidique, lorsqu'ils ont pris notre base. Ces terroristes nous ont traqués et ils ont tout détruit. Tout ce que l'on adorait, tout ce que nous avions bâti, nous pourchassant sans relâche et sans pitié. Notre flotte fut entièrement anéantie. Puis les Vandals sont arrivés et n'ont laissé derrière eux que ruine et désolation. Certains d'entre nous ont réussi à prendre la fuite, mais d'autres n'ont simplement pas eu cette chance. Certains se sont fait piéger. Ils ont combattu vaillamment et ont même sacrifié jusqu'à leur vie pour qu'on s'échappe sans laisser de traces. Mais la plupart ont été capturés et emmenés de force pour travailler comme esclaves sur une station lointaine dont la position exacte reste encore inconnue, même à ce jour. Depuis lors, quelques rescapés se sont retrouvés, combattant côte à côte, explorant la galaxie pour retrouver nos amis perdus, enrôler de nouveaux combattants, rechercher et, l'un après l'autre, tous les libérer, afin de reformer l'escouade et retrouver notre gloire d'antan.